Kaixo, egunon, <clears throat> egunon eta ondo etorri. E, aitor naiz, eh, bizikietza eta anistasunaren eh, kudeketaren e, eremuko koordinatzailea berretzigun nagusian eta gorko saioa aurkezera natorkizue. Gorko saioan jokabide suizidan inguruan arituko gara. Jokabide suizidaren gako nagusiak, eta bera prebenitzeko eta horren inguruan eskuartzeko ba, bitarteko nagusiak eh, azaltzen e, saiatuko gara. Hasierako hurbilketa bat da. Azken finean eh, hau beste prestakuntza saio batzuen eskaintzan baitan kokatuta dago eta e, argitzear dagoen protokoloaren horrekin batera datorren egiteko egiteko bat da. Uste izan dugu garrantzitsua zela, zuokin, mintegikidokin, bizikietza, eskietza, mintegietan parte hartzen duzuon ikastetxetako ordezkariekin, garrantzitsua zela une hau e, partekatzea, prestakuntze une hau, ba, zuok izan e, zaitezten, bueno, ba, honen inguruan ja nola baiteko, e, eh, prestakuntza izate aldera. Horri gaur eh, maila goreneko bi, bi aditu izango ditugu. Alde batetik, Jon Garzia Ormaza, bizkoaiko osasun mentaleko eh, zaileko psikiatra eta EHUko neurozintzia zaileko irakasle elkartua. Bestetik, eh, Alexander Muela, EHUko psikologia klinikoa eta eh, osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia zaileko irakaslea. Pertsoni bi hauek, beste batzuen artean, Andrea Gabilondo, Ana Berta Jara, e, eta e, eskuntza zaileko e, teknikoekin, e, aditu izan gara protokolo hori egiten. Behin e, saio hau e, bukatuta, ordu terdiko saio bat e, izango da, aukera izango duzue, eh? zuen e, mintegietan, bakoitza bere ere ingunean, ba, leudeken kezka eta galderen inguruan, bueno, ba, batuketa bat eta jasuketa bat egin alizateko guk gero horri e, eh, erantzune eh, alizateko eta den ba, bueno, ba, dokumento bat, kezken e, aurrean ba, erantzunak batuko zituen dokumento bat osatze aldera bueno, ba, besterik gabe, eta mm, interesgarria izango delakoan, eta baliagarria izango zaizuelakoan, hitza emango diot, Jon Garziari. Aurrera, Jon. Eskerrik asko, aitor, ongi etorri dan hori. Ikusi egiten da. Ikusten dozue? Bai, bai. Bai, ados. Bueno, behar bada, e, hor zaudeten guztiak galdetzen diozue zeuen buruari e, zertarako, zergatik e, suizidioaren prebentzioa eskuntza, e, eskuntza zaian, edo, eskolan. Ba, suizidioa e, osasun publikoko araso nagusiena dalako. E, suizidioa munduan adin guztietako eriotzen lehen kanpoko arrazoia da, eh? eta gure artean, e, estatu mailan eta Euskal Herrian, pertsona gazten, amabos eta hogeta amar urte bitarteko gazten eriotzen, bigarren arrazoia da kantzerraren atzetik. E, egia da, e, e gure artean daukagun suizidio tasa estala, atzerriko suizidio tasak bezain altua, baino azken urteetan gretatzen ari zaiguna da, ba, urgentzietan suizidio saioen kopurua igotzen ari dala. Mm eta e, honekin batera kontutan hartu behar dugu e, eriotz bakoitzaren atzetik pertsona bal dagoela, bizitza bal dagoela, familia bal dagoela, e, ikasle talde bal dagoela, lagun talde bal dagoela, eta berez, e, beraz, malko asko e, daudela eriotz bakoitzaren atzetik. Gainera munduko osasun erakundeak argi usten du, suizidioa prebenigarria da. Eh? Suizidio asko ekidin daitezke. Eta e, eh, suizidioaren prebentzioan beti esaten dugu, e, suizidioa e, prebenitzeko mm, os muestro aquí unos gráficos, no, quiero poner muchos datos, pero creo que sí es importante empezar <clears throat> con algo importante y es lo siguiente, eh, los medios de comunicación llevan tiempo creando cierta alarma y no es cierto, no es cierto que las muertes por suicidio de las personas jóvenes, de los adolescentes, se hayan disparado. En eh, la columna de la izquierda, en el gráfico de arriba, se muestran los fallecimientos por suicidio en el Estado en personas de 15 a 19 años del año 2005 al 2020. Eh. El 2020 es el último año del que el Instituto Nacional de Estadística ha dado datos y vemos, bueno, pues que ha habido años con 60, 40, 50, en torno a 55, 60 muertes, pero no hay un incremento, hay picos, hay altos y picos. Y lo mismo ocurre, tal y como muestra el gráfico inferior, en eh, las eh, niñas y niños de 10 a 14 años. ¿eh? por qué quiero mm, empezar con esto? Porque eh, cuando eh, el INE dio los datos del 2020, muchos medios de comunicación dijeron se han duplicado las muertes por suicidio de niños en España, han pasado de 7 a 13. Y es cierto, pero ya vemos que hemos manejado cifras similares en años previos. baño eh, decir, que esto eh, eh, puede generar una sensación de falsa seguridad y es que se viene detectando, se viene registrando un incremento muy significativo de las muertes por suicidio en los países occidentales, en los países de nuestro entorno. En, en la columna de la derecha tenéis estado por estado de, los Estados Unidos, un poco para mostrar que de media en el periodo 2016-2018 hubo un incremento del 50% respecto a las muertes por suicidio que se registraron de personas de 10 a 24 años en el periodo de 2007 a 2009. Y en nuestro entorno, en los servicios psiquiátricos de urgencia de los hospitales generales de Ego Euskal Herria, estamos detectando un incremento muy importante de autolesiones y sobre todo de intentos de tentativas de suicidio en gente joven, en gente adolescente. Eh, bueno, más o menos podemos decir que se han duplicado, incluso que se han triplicado estas asistencias a estas personas. Verás arriskua hor dago. E, ikusiko dugu, e, naiz eta suizidio saiakerak igo diren, hau estala zenbakian eh, se suicidios suicidios allá que era dago. Eh? Por cada muerte por suicidio viene a haber en personas adultas hasta 20 tentativas y en personas jóvenes el número de tentativas es mucho mayor. Eh. Habría un ratio de un fallecimiento, un suicidio consumado y unas 50 tentativas. Pero ¿qué ocurre? Que de continuar, de seguir el incremento de intentos de suicidio en las personas jóvenes, adolescentes, esto terminará si por traducirse en un incremento de las muertes. Eh, Dagogu, eh, eh, Iseverbat. Eh, <clears throat> cada vez que vemos un iceberg o cuando vemos un, iceberg, <clears throat> vemos un, bloque de hielo, una parte de hielo, pero somos conscientes o conectamos con que debajo de la superficie del mar hay un bloque de hielo mucho mayor, hay una parte mucho mayor que escapa a nuestra mirada, a nuestros ojos. eta hala da jokabidea suizidan. Eh? Jokabide suiziden eh, kopuru txiki bat baino ez eh. Las conductas suicidas se pueden de una manera simple, didáctica, eh, describir en una especie de continuum, de espectro, que se inicia eh, con la ideación suicida, que es frecuente, ¿eh? es frecuente la ideación suicida, eh, muy frecuente en, el periodo de la adolescencia. Hay estudios de prevalencia que vienen a decir que hasta dos de cada tres adolescentes van a reconocer que en algún momento de ese periodo, de esa etapa vital, han tenido algún pensamiento en relación al suicidio. Y por tanto, que no tenemos que crear eh, o, hacer una alarma cada vez que detectamos una ideación suicida, tenemos que saber discriminar la gravedad, la intensidad de esa ideación suicida. La ideación suicida que nos preocupa es una ideación suicida constante, persistente, que ese adolescente o esa adolescente no puede eliminar, eh, no puede calmar. Eh, <clears throat> Y eh, ese continuum que decíamos eh, comienza con la ideación suicida, prosigue con la comunicación suicida hasta acabar en el extremo de las tentativas suicidas y, por desgracia, a veces en el suicidio consumado. ¿Qué ocurre? Que somos, somos conocedores, ese bloque de hielo que vemos por encima de la superficie del mar solamente nos muestra las muertes por suicidio y un pequeño porcentaje de tentativas suicidas y de ideas suicidas. Se nos escapa, no detectamos gran parte, la mayor parte de las ideas suicidas y sobre todo de las tentativas suicidas. Y es que sabemos que eh, las familias, eh, los educadores y las educadoras, eh, incluso los profesionales de la salud, muchas veces no advertimos, no sabemos detectar las tentativas suicidas de la gente joven. Voy a mm, intentar en dos minutos explicar algo muy importante acerca de las comunicaciones suicidas. Las comunicaciones suicidas eh, solemos eh, <clears throat> categorizarlas de una manera también sencilla en dos conductas o en dos elementos. Eh, el plan suicida, que sería eh, eso que se produce cuando la persona piensa en un método, ya no es que solamente tenga ideas de suicidio, sino que ha pensado en cómo lo haría, en cómo proceder a ese suicidio. ¿eh? Eh, el, el, plan suicida tiene evidentemente mayor riesgo que la ideación suicida y ahí habría que explorar algo más, que es a ver si realmente la persona está pensando en llevar, en desarrollar ese método, en llevarlo a cabo. Y el segundo tipo de comunicación suicida es muy importante, es la amenaza suicida. Y esto es importante ¿eh? porque muchas veces eh, las familias y también los profesionales de la salud y de la educación malinterpretamos las amenazas suicidas y creemos que únicamente tienen un objetivo movilizador eh, manipulador del entorno. Y no somos conscientes, no interiorizamos que esa persona se está acercando al riesgo de la tentativa de suicidio. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, mm, algo que, tanto Alex y yo eh, vamos a intentar transmitiros siempre es que no podemos predecir cuándo un chico o una chica va a llevar a cabo un intento de suicidio, pero sí tenemos mucho tiempo antes, meses incluso años, para ser capaces de identificar a un adolescente, a un ¿eh? adolescente que está sufriendo, que tiene dolor psíquico y que se está desapegando de la vida y que en un momento dado puede llevar a cabo un intento de suicidio. Este es el continuum que os mencionaba. Eh, en, el, extremo izquierdo tenemos la ideación suicida y como os decía antes es muy importante no eh, <clears throat> mm, generar eh, una alarma cada vez que detectamos una ideación suicida. Es frecuente, sobre todo es frecuente en la gente joven. Yo siempre digo que la conducta suicida o la tendencia suicida, al ser dinámica, es algo que tiene que generar, que darnos eh, eh, esperanza. Hay personas que han tenido ideación suicida y que han dejado de tener ideación suicida y han dejado de tener eh, riesgo suicida. Fijaos, decíamos que hasta dos de cada tres adolescentes pueden llegar a reconocer que en un momento de la adolescencia tuvieron pensamientos suicidas. A muchas de estas personas, a la mayoría de estas personas, si les preguntásemos de adulto a ver si recuerdan haber tenido ideas suicidas, dirán que no, o dirían que nunca han tenido ideas suicidas. ¿Por qué? Porque las tendencias cambian y tenemos que aprovechar este dinamismo para advertir a estas personas y para ponerlas en contacto con recursos eficaces de ayuda. Afortunadamente, dos de cada tres personas que tienen ideación suicida nunca van a llegar a cabo un intento de suicidio. ¿Mm? Eh, os preguntaréis qué hace que una persona que tiene ideas suicidas eh, pueda llevar a cabo un intento de suicidio. Bueno, eh, pues tienen que coexistir, tienen que coexistir diferentes elementos. Uno muy importante es la existencia de un dolor psíquico muy intenso que la persona considera insoportable, eh, que asocia desesperanza, esto es, que el chico o la chica cree que no tiene solución, que no puede mejorar. Y algo importante también es la accesibilidad a métodos letales de suicidio, a métodos peligrosos. Y esto veremos, eh, y es algo que está muy bien recogido en la, estrategia de prevención del suicidio, es, es, un elemento, algo a proteger, a evitar, eh, la accesibilidad de métodos letales. Porque para, para poder morir por suicidio, sabemos que no hace falta solo pensar y desear el suicidio, sino también hay que poder llevarlo a cabo. En, esta imagen, en amarillo, veis eh, autolesio es suicida, las autolesiones no suicidas. Y esto también genera mucha preocupación en la familia y en el entorno educativo. ¿Qué son las autolesiones no suicidas? Las autolesiones no suicidas, como su nombre indica, son conductas autoinfligidas que la persona, típicamente una persona joven, eh, entre los 12, 17 y 18 años, se realiza para tratar de regular un malestar emocional que no sabe controlar, que no sabe disminuir de otra manera más adaptativa. Las autolesiones no suicidas constituyen un importante factor de riesgo para la conducta suicida. Sabemos que hasta la mitad de las personas, de las personas jóvenes que se han autolesionado alguna vez en su vida, pueden llevar a cabo un intento de suicidio, esta vez sí con el objetivo, con la finalidad de morir, si antes no han eh, aprendido eh, estrategias de afrontamiento eficaces y han sido eh, referidas y han disfrutado de recursos eficaces de ayuda. <clears throat> algo que, es clave y que quiero eh, también mm, dejar claro, intentar dejar claro, es que jamás, y fijaos que como médico pocas veces me atrevo a decir nunca jamás, pero jamás, eh, la conducta suicida es consecuencia de una única causa, de un único motivo. Y fijaos, me atrevo a poner esta imagen eh, porque creo que es ejemplo eh, eh, de una mala información y cómo una mala información, una noticia equivocadamente dada puede generar un efecto contagio en personas vulnerables. Hace apenas un mes eh, hubo una niña en, Aragón, concretamente en la provincia de Zaragoza, que intentó suicidarse, creo que precipitándose desde un balcón. Eh, y este es uno de los titulares que aparecieron en la prensa, en la prensa estatal. Eh, el intento de suicidio de Sarai dice un salto al vacío ante el acoso y el silencio, como intentando trasladar, comunicar una asociación entre el intento de suicidio de esta niña de 10 años y el acoso, el eventual acoso que podía estar sufriendo. Fijaos, la conducta suicida es un proceso multicausal, complejo, dinámico, que exige o que ocurre mediante la interacción de un ser humano, de una persona, en este caso una niña de 10 años, con múltiples variables, variables de personalidad, rasgos de personalidad, con una historia vital, una historia con eh, posibles o eventuales traumas, con una historia personal y familiar, y un entorno, un ambiente, un ambiente que también está condicionado por multitud de variables. Pudo ser que hubiera una variable de discriminación, de acoso, de bullying, pero también habría muchas otras variables en ese entorno. Entonces tenemos una persona y un entorno, un ambiente y una interacción. Una persona con múltiples variables, un ambiente con múltiples variables y una interacción. Por tanto, jamás pensemos que el suicidio de nadie ocurre como resultado de una única causa. Gainera, azken, eh, eh amen jarri eh, de perroketa eh, mar urteotan, baina behar bada eh, epe arrisku faktoretan aste psikiatrikoen paradigmatik eh, arriskuan dauden pertsonak identifikatzeko gure gaitasuna ez da hobetu. Ke quiero decir con esto, fijaos? Habitualmente cuando las personas que se nos considera, bueno, pues expertas o que podemos manejar la conducta suicida, se nos deriva un usuario, una usuaria, en este caso estamos pensando en una persona joven, hasta ahora y en las últimas décadas, en el ámbito sanitario, nos hemos limitado a intentar comprender y justificar esa conducta suicida desde un paradigma psiquiátrico, psicopatológico, si queréis, fundamentado en los factores de riesgo que conocemos se asocian a la conducta suicida, y ahí podemos pensar a eh, la eh, <clears throat> existencia de problemas de salud mental o trastornos de mental en la persona o en el entorno, el consumo de tóxicos, la historia eh, de tentativas previas, etc. Pero la evidencia nos ha demostrado que así no hemos sido capaz de dos cosas muy importantes. Una, no hemos mejorado la capacidad de predecir o no sabemos predecir, no podemos predecir la eh, eh, el, el momento en el que una persona va a realizar un intento de suicidio. Y dos, no conseguimos, y esto es importante entenderlo, no conseguimos modificar el riesgo de que esa persona lleve a cabo una tentativa a lo largo de su vida. Sabemos que para que una persona, eh, para que podamos disminuir el, riesgo por suicidio eh, de una persona, tenemos que considerar que esa persona que decíamos que tiene muchas variables y ese entorno que tiene muchas variables sufren una interacción y que esa persona específica, esa concretamente, ante un entorno concreto, específico, único, que ella vive de una manera única, le hace sentir, le hace pensar y le hace responder, le hace actuar de esa concreta manera, con una tendencia suicida. Por tanto, tenemos que entender qué ocurre en esa persona, en ese entorno, para llevar, para llegar a actuar con una conducta, con una tendencia suicida. Solo si conseguimos entender ese proceso dinámico y si conseguimos que también la persona entienda y pueda modificar esa conducta, disminuiremos el riesgo de que esa persona muera por suicidio. Eh, eso no quiere decir que si eh, ese chico esa chica eh, además de conductas suicidas, padece un problema de salud mental, este problema de salud mental no es subsidiario de un seguimiento, por supuesto que sí, pero fijaos, a día de hoy sabemos que lo mejor, lo óptimo, es que el seguimiento de la conducta suicida sea paralelo a ese eventual seguimiento psicológico o psiquiátrico. Bueno, eh, Wasen Prevencio Programekin, eh, e, suizidioaren prebentziorako e, ekimenak eraginkorrak izan daitezen, esparru ezberdinetako ekimenen combinación beharrezkoa da, fijaos. Las instituciones más prestigiosas a nivel internacional lo dejan claro. Si queremos que la prevención del suicidio sea efectiva, debe existir una coordinación, una cooperación eh, de medidas que actúen desde distintos estamentos, a diferentes niveles, evidentemente sí, desde el ámbito sanitario, pero también desde el ámbito social, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de las emergencias y desde el ámbito educativo también. ¿eh? Eh, aquí eh, quiero dejar algo claro, las, las, intervenciones desde el ámbito educativo son complementarias, se coordinan con otras decir pero es que tenemos que entender que la pieza de la prevención en el ámbito educativo es clave para que el puzzle de la prevención de la conducta suicida salga adelante y sea exitoso. Eh, nola aritu suizidiaren prebentzioan eskuntza ere muan? Ba, nazioarteko jardun bideo onenarekin bat etorriz, eskuntza oinarriko suizidioa prebenitzeko programek lan esparru mailakatua izan behar dutela diote. La evidencia también es rotunda. ¿eh? La prevención eh, de la conducta suicida en el ámbito educativo eh, <clears throat> se recomienda se realice de una forma estructurada en niveles, multinivel. Un primer nivel que denominamos de prevención universal que va dirigido a toda la comunidad educativa. ¿eh? por supuesto al alumnado, también al profesorado, al personal de administración. Y es un conocimiento universal que todas las personas debiéramos de tener acerca de qué es la conducta suicida, qué impacto tiene la conducta suicida como problema de salud pública, a qué responde la conducta suicida, cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección, ¿Qué señales de alarma solemos emitir las personas ante una crisis suicida o ante el riesgo de suicida? ¿Cuáles son los mitos y las falsas realidades que solemos manejar, manejar y cómo éstas pueden eh, <clears throat> condicionar nuestra, nuestra comprensión y sobre todo nuestra actuación? Y algo muy importante, conocer cuáles son los recursos de ayuda, saber detectar a las personas que necesitan ayuda y persuadir a estas personas de pedir ayuda. Estos son conocimientos de primer nivel, de primer nivel que todas las personas debiéramos de tener. Sabemos que cuando en, hay sociedades en las que se produce una disminución importante de la conducta suicida, no se produce exclusivamente, y me atrevería a decir que no se produce porque haya eh, <clears throat> un ratio mayor de profesionales en salud mental, no, se consigue reducir la incidencia de la conducta suicida porque las personas, todas las personas que forman, que tejen esa comunidad, esa sociedad, son conocedoras de estos conocimientos universales de primer nivel, saben detectar un riesgo en las personas de su entorno con las que conviven, con las que trabajan, con las que están en clase y saben acercarse, escuchar a esas personas y eventualmente conectarlas con recursos eficaces de ayuda. Existe un segundo nivel de prevención que es la prevención selectiva. ¿Selectiva para quién? Selectiva en los casos de profesionales que trabajan, que trabajamos con colectivos vulnerables. Y fijaos, los niños y los adolescentes, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son un colectivo vulnerable porque sufren porque sufren, porque se desconectan, porque tienen motivos a veces para tener ideas suicidas. Eh, otros colectivos vulnerables son el de las personas que sufren discriminación, violencia, las personas de la comunidad LGTBQ, eh, las personas que están en prisión, eh, las personas mayores, las personas que sufren enfermedades que producen dolor, discapacidad, enfermedades crónicas degenerativas, etc. Eh, los profesionales que trabajamos con estos colectivos tenemos que tener unos conocimientos más específicos, si cabe, que los de primer nivel, porque tenemos que saber reconocer eventuales señales de alarma en estos colectivos vulnerables. Y luego existe un último tercer nivel, que es un tercer nivel de conocimiento para poder llevar a cabo una prevención dirigida a aquellas personas que en el pasado o en el presente han manifestado intentos, tentativas de suicidio. Fijaos, el ámbito educativo es clave, es clave. Eh, esto es una publicación reciente eh, en la que se muestra cómo a nivel, eh, esto es mundial, la incidencia de suicidio aquí dibujada por casos por 100.000 adolescentes y año empieza a crecer de una manera muy, muy marcada a los 14, 15 años. Eh, si continuásemos más allá de los 19 años, esa línea, que sobre todo es muy ascendente entre los chicos en el sexo masculino, crecería, crecería, crecería, hasta llegar al número más alto de suicidios que en frecuencia se produce entre los 40 y los 60 años. Pero ya veis cómo hay a los 14, 15 años, se disparan las muertes. Aquí estamos mostrando suicidios consumados, sobre todo entre los chicos. ¿Vale? Porque algo importante es que las chicas desde la adolescencia hacen más intentos de suicidio, pero los chicos mueren mucho más por suicidio mueren mucho más por suicidio. En nuestro entorno, por cada mujer que muere por suicidio, mueren tres hombres. Si a esto sumamos que las mujeres tienen menor resistencia a pedir ayuda y los chicos más frecuentemente van a ocultar, van a vivir en privacidad ese riesgo, esas tendencias suicidas, tenemos que entender, tenemos que recapacitar y comprender que tenemos que tener esa habilidad para detectar a estas personas, a estos chicos, que se van a esconder sobre todo debajo de la superficie del mar, ¿eh? en esa parte inferior del iceberg. Eh, eh, verás, guasen eh, eskuntza ere muaren esaguarriak eh, eh, ikustera. Adingabeek denbora luzea pasatzen dute ikaste etxeetan. Aurreta gazteek pertsonalki erkarregiten diote, eh, erkarregiten dute, sare sozialak alde batera utxiz eskolan, Gainera, ikastetxeen eginkizun nagusiena garapen integrala bermatzea da, irakaskuntza eta irakaskuntza errazteko inguruneen bidez. Gainera, galdetu, eh, galdetuak izan diren ian, irakasleak prest izan dira beti modu aktiboan suizidioa prebenitzeko. Beraz, eskolak ikasgelak ingurune ezin hobea dira osasun mentala sustatzeko eta kasu honetan jokabide suizidak prebenitzeko. los alumnos, las alumnas pasan gran parte del tiempo en los centros educativos. Tenemos posibilidad eh, con esos conocimientos que vamos a generar, con esas competencias que vamos a integrar Mm, o vamos a tener posibilidad de detectar señales que nos van a hacer intuir o pensar en un eventual problema de salud mental o en un eventual problema de conducta suicida y vamos a aprender a acercarnos, a preguntar y sobre todo a escuchar a ese adolescente. Eh, un mental mentaleko en prevalencia o su andiada la prevalencia de los problemas de salud mental es altísima, lo sabemos. Los medios de comunicación no paran, no paran de dar información al respecto. ¿eh? Sobre todo después del confinamiento, parece que, nos quieren hacer ver ¿no? que, todos tenemos problemas de, de salud mental. Fijaos, algo que sabemos es que la prevalencia de trastornos de mental, eh, de trastornos mentales en los adolescentes que tienen eh, conductas suicidas es todavía, si cabe, más importante que entre las personas adultas. Y por el contrario, eh, el diagnóstico y el tratamiento de estos adolescentes con problemas de salud mental es menor. No somos capaces de detectarlos. Vamos a aprovechar las largas jornadas que, estos chicos tienen en el centro educativo para intentar advertir esta, eh, eh, para intentar detectar, advertir esto. Autolesio eta ideia prevalencia ere oso, oso, oso andiada Y para que podamos comprender eh, la fenomenología de las autolesiones que decíamos responden a un intento de controlar, de minimizar un sufrimiento emocional, un dolor psíquico que los, que, los adolescentes tienen, tenemos que tener conocimientos. Decíamos que eh, los chicos y chicas jóvenes pocas veces piden ayuda, muchas veces somos conocedores de el riesgo de eh, conductas suicidas en, un o una adolescente porque un compañero o una compañera nos ha dicho. Eh, pero fijaos, sabemos también que los jóvenes cuando comparten, cuando comunican, cuando ponen en conocimiento de otro adolescente esa tendencia suicida que tienen, sabemos que suelen hacerlo con adolescentes que también tienen ese riesgo, también tienen esa vulnerabilidad, porque creen que son ellos y ellas los que les van a poder entender, los únicos que van a considerar que no están locos ni locas. Y por tanto tenemos que entender que existe una tendencia a la agrupación de estas personas vulnerables de riesgo. Esto es muy importante porque el efecto contagio existe. Cuchadura efectua existe y ¿Y dónde existe el efecto el efecto contagio en las poblaciones vulnerables. Fijaos, si en un aula, si en un centro educativo, eh, desgraciadamente ocurre la tragedia de la pérdida de un chico o una chica por suicidio, nunca, y digo nunca, debe generarse o debe transmitirse la idea de que el suicidio en ese caso es comprensible. Nunca se puede justificar la muerte por suicidio, nunca se puede glorificar. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a hacer pensar a una persona que está viviendo una situación similar de manera privada que el suicidio es una opción, que la gente entiende el suicidio y puede llevar a cabo una conducta suicida. Nunca, jamás es deseable una muerte por suicidio, pero tenemos que aprovechar ese momento para transmitir e inocular a toda la comunidad educativa de que el suicidio nunca es una opción y de que existen recursos eficaces para prevenir el suicidio, para ayudar a las personas con tendencias suicidas y que la comunidad educativa, sobre todo y ante todo, tiene la obligación de escucharse, apoyarse y ayudarse. Fijaos, hay un mito muy importante y muy extendido, que es el, de que las personas jóvenes, típicamente los adolescentes, en ocasiones cometen suicidio de manera impulsiva. Ori está guía, ori gesurrada. El suicidio no es impulsivo. Sabemos que el suicidio exige al menos la existencia de dolor psíquico, de mucho sufrimiento insoportable, que la persona cree que es para siempre, desconexión, desapego de la vida, de que eh, poco a poco, poco a poco, y digo poco a poco, la persona va perdiendo sus raíces, va perdiendo su pertenencia a, a, los, a los seres queridos, a los amigos, a la comunidad educativa, a una persona adulta, a las personas de su entorno profesional y además luego tiene la capacidad de llevar a cabo eso. Tienen que coexistir, por tanto, dolor psíquico, falta de conectividad, desconexión y capacidad suicida. Sabemos, sabemos que incluso en los suicidios más imprevistos, el dolor psíquico, el sufrimiento y la falta de conectividad llevaban al menos un año, 12 meses. Fijaos si hubo tiempo para poder haber ayudado a muchas personas si hubiéramos tenido capacidades de detectarlas, de advertirlas. Lo que puede ser impulsivo, imprevisible, imprevisible perdón, es el paso al acto. Por eso decía que nunca podemos predecir cuándo, pero podemos prevenirlo si sabemos que ese chico, esa chica sufre y se está desconectando. Ese chico, esa chica ya tiene riesgo. No podemos esperar a que pase. Vale. <clears throat> no puedo, eh, o no es el momento, lo, veremos a lo largo de las formaciones que iremos realizando, no puedo detenerme en factores de riesgo, factores de protección, señales de alarma, pero sí quiero, eh, <clears throat> quiero eh, constatar y de alguna manera reforzar que en el ámbito educativo se viene trabajando con los, factores de protección desde hace muchos años. Eh, eh, el, ámbito educativo eh, refuerza los factores protectores de la conducta suicida. Adin txikian, zintxu dira faktore babesleak ongizate fisikoa, emozionala eta psikologikoa garatzea. Harreman honak eta afektuzkoak izatea. Eh, aurregiteko trebetasun eraginkorrak eskuratzea familiaren eta komunitatearen babesa bala izatea eta atxikimendu onuragarria gero eskola adinan, autoestimua eta komunikazioa eta aurregiteko jarrerak bultzatzea, familiarekin, ikaskedeekin eta oroar komunitate osoarekin babes harremanak garatzea, eskola jardueretan, eskuntza jardueretan eta jolas jardueretan parte hartzea, segurtasun pertsonala sustatzea eta muga egokiak ezartzen laguntzea, eta beti ere referentzia positibo bat bilatu eta edukitzea. Fijaros, si podemos incidir y si aquí podemos apoyar y ayudar. Eh, <clears throat> voy ya poco a poco eh, terminando mi parte y si quisiera, eh, de alguna manera, dejar claro cómo esta pieza que decía que es la intervención en el ámbito educativo encaja y tiene un papel clave en el puzzle de la prevención de la conducta suicida. Allá eh, eh, por, finales de la primavera de 2019 se presentó la estrategia para prevenir el suicidio en Euskadi. Es una estrategia muy ambiciosa, muy bien diseñada, eh, es decir, que, tiene nueve líneas de acción, líneas diferentes, y fijaos cómo en el ámbito comunitario tiene un apartado específico que es el educativo. Y aquí en el ámbito educativo tenemos cuatro medidas, del total de 57 medidas que reúne la estrategia, y tres eh, se dirigen a nosotras y nosotros específicamente. Eh, suicidio a Eh, suicidio arriskua identifikatzeko eta y ekintzak ikastetxeetan sartzea, jarduna protokolizatzea ikastetxeen esparruan, eta e, arrisku de bereziki diarduten irakasleen etengameko prestakuntzan, e, <clears throat> prestakuntza. Eh, eh, para ello, para ello como comentaba Aitor, se ha elaborado una estrategia de prevención de la conducta suicida en, el ámbito educativo, muy ambiciosa. me atrevería a decir que eh, de, gran, de grandísima calidad, eh, <clears throat> que pretende, decir, que voy, a pasar muy rápidamente por ella, ¿eh? pero pretende decir que facilitar, protocolizar, optimizar la intervención, la prevención y la posvención de las conductas suicidas en el ámbito educativo. Para ello, decir, que eh, se protocolizará qué hacer ante una crisis suicida en, el ámbito educativo, qué hacer cuando esa crisis suicida se consigue mm, eh, controlar o cuando no se consigue controlar en ese momento, eh, cómo mm, se protocolizará, cómo realizar esas derivaciones a los profesionales de salud mental infanto-juvenil, se protocolizará también cómo preparar el regreso al aula de una estudiante, de un estudiante cuando se... Eh, <clears throat> mm, eh, detrás o después de un intento de suicidio cuando está ingresado o está en casa, es decir, qué hacer mientras no regresa y cómo, cómo trabajar ese regreso en el aula y también eh, cómo o qué hacer y qué no hacer después de la pérdida de una alumna y un alumno por una eventual muerte por suicidio. e, bukatzen ari naiz, e, eta honekin e, bukatzea nahiko nuke. Eh? Zein da berez, beraz gure, gure rola? Ba, bueno, e, ongizatea eta osasun mentala sustatzea, e, oinarrizko ezagutzak jasotzea, e, bereziki, bereziki, e, e, jokabide zuzidak e, ulertzea, babes eta arrisku faktoreak ezagutzea, alarma seinaleak ezagutzea, eh? gure artean existitzen diren mitoak ezagutzea, eta hauen arriskua ezagutzea, eh? E, <clears throat> eta ikasleen artean lotura eta kidetasun sentimendua sortzea, eta laguntzaren bilaketa aktiboa beti ere sustatzea. Izan ere, gure lana irakaskuntza baino askosas ere zabalagoa da. Ikasleen bizi ibilbidea onerakoa, onerako barkatu aldatzea da. Eskerrik, asko dan hori. Mi esker joan. Bueno, orain ere txanda da. Lehenko konpartituko dut pantalla. Bueno, suposatu bat ondoan dala. Eh, Alexander Moela e, eh, nauzue, eta zoik eskerrak ematian edotzat e, eh, aitorri ba, e, gombidapen hau jasotzagatik, eta hemen zuekin ba, proietagoz minutu hauek e, konpartitzagatik, ez da aukera izateagatik. Bueno, Nere txanda honetan, jokabide suiziaren kudeak eta eskuntza ere muan, printzak emango ditut ez? E, nolabait, e, jonek oso ondo azaldu du, ba, zertan datzan, ez? E, jokabide suizida eta, eta nola egin dugun protokolo bat, ez da, artean, eta zeratu izan garena da, ba, alik eta errezena egitea e, ikastetxen ba, jokabide, jokabide suizidaren e, kudeak eta, ez da? Bueno, lehen eta behin, aipatu behar duguna da, suizidioa prebenitu daitekera. Bai, osasun arazo, publiko nabarmena da, baina suizidioa prebenitu daiteke. Eta orain arte, egia zan, eh, eskuntza sisteman, eh, ba, suizidio joakabidea, joakabidea suizida, beti eman dela, ez, eh, hau ez da gaurko kontua, ez, ia beti eman dela, ez baldin bat zentro batean bestean izan da, ez, baina esan dezakeguna da, eskuntzaren moan egon dela arazoa, ez. Baina ez, ez, e, zuen nolabait egin dana da orain arte ba, zentro bakoita zuzkan e, baliebidekin ba, aurre egiten zion. Ez? Eta batez be, e, zertan oinarritzen zen esku hartze hori ba, batez be, ba, irakasle batzuen, e, e, irakasle batzuen sentikortasunean eta gaitasunetan. Ez? Eta hori gehiegi arriskatzea dela uste dugu. Ez? E, hau, e, nolabait, e, mundu mailean be bai, ez da zoik Euskal Herrena horrela ematen da, niko ezeketa, iaia ia mundu mailean horrela ematen da, baina gertatzen da, ba, herrialde batzuetan, ja, orain dela urte batzuk, horrelako e, ba, prozedurak, horrelako metodologia sistematizatua eman izan dela, eta e, eh, azieran, zegoen mitoa on, esan, ez esan, ezta? Pentsatzen zan, e, lantzen baldin eh, modu, berariozko eh, modu batean, ez? Modu espezifiko batean, ba horrelako ekimenak, litekena izango zan, ba, gehiago sustatzea jokabide suizida, eta hau da mito bat, ez? Nola ikuspegi kontxerbatzaileak edo, edo, edo e, edo oso nolabait ez, oso progresistak betatzen zuten azan, jo ez, zuek azte mali mazarete suiziari buruz hitz egiten eskoletan eta hau tratatzen eta eta har, ba, litekena da ez buruan gehiago sartzea, ez hori e, nolabait ideia, ideazio txarroiek e, eh, e, ikas lehenkan, ez Eta hobe da, nola, nola oso noizian ben gertatzen dien, ezta? da. Ba, hobe da gauzak bere horretan ustea. Bueno, hori sekulako akatsa da, ez da lan preventiboa. Orduan, gure uste ez, e, e, guretzat e, faktore askuntza sistema da. Eta hori, e, ba, e, horrelako ekimenak sustatu dituzten herrialdetan oso garbi ikusi da. Beraz, zorientzea, eta lehen gota bain osko e, e, ba, eusko jarraitzak kasu honetan, ez, eta sortu den taldeari, ba, horrelako, e, nola baita, protokolo bat aitzindaria den protokolo bat sustatzeagatik eta hain hain konkretu hain hain ondo hain ondo jasotzen duen, ezta, egin beharrekoa. Eta zer egin behar dugu? Ba, eh Joneko sondo aipatu duen bezala, e, ikasleak e, azalduko dutena izango dira alarma seinaleak. Zer dira alarma seinaleak? Ba, ezin egonaren alarma bat, ezta? Eh, nolabait e, azalduko dutena izango da e, sufrimendu psikologikoa, e, eh, bebai e, itxaropen eza, e, karga baten, karga bat izatearen perfekzioa, eta bebai de, de konektagarritasun eza, ez Orduan, e, alarma sinale horiek, normalean, ez, pertsona baten ikusten dira egunez egun, edo ez una, oso, oso ondo azaldu dauden jonek, ez da, jokabide zuzia ez da impultsiboa. Eh, aldi batean, bolada batean ematen da, eta normalean bolada hori luzea da. Beraz, hemen eh, oso baikorrak izan behar gara. Bat daukogulako gure eskuetan aukera pertsona hori hartatzeko, pertsona hori e, nolabait bere eh, zaiakera suizida, ez, ez egiteko edo hori prebenitzeko aukera daukago. Eta galdera da, nola jokatu behar dut eh, eh, ikasle batek alarma seinaleak erakusten baldin baditxo? Eta batez be, jokabide suizidaren alarma seinaleak. Bueno, gure ustez... Txun, barkatu, mendo Hau, oso bat, kendo inbar dut. fika seinat. Vale. Gure ustez, eskuarte sistemiko batean oinarritu behar da. Ez batetik, ikaslearekin lan, egin beharko dugu, beste hau da, nola egin beharko dugu lan, ez da? baina familiarekin ere bai. Ze ikasle batek eh, jokabide suizida saltzen maldin bada, ba, adibidez ideazio suizida familia jakin beharko da, ezta? Zein dan bere egoera. Eta ez bakarrik hori, eskolak ere eskolako kiden artean nola landu behar da hori? Nola landu behar da hori gelan? E, suizidio saiakera bat ematen baldin badu, eskolatik kanpo edo eskola barruan jokabidea e, edo prozedura desberdina izan behar da edo lehen jonek aipatu den bezala. Ez behar zoritxarrez, e, eh, suizidio bat gertatzen baldin bada, gure ikasleanen suizidio bat gertatzen baldin bada, nola landu du behar da posbentzioa, nola, nola lan du behar dira omen adibidez. Ez da, gauza horiek oso edo doduak, gauza horiek oso oso e, eh, komplexioak dira, eta e, ezin dana eginda inporgizatu ez da. Eta nola ez ba, osasun sistema, nola koordinatu behar gara osasun sistemarekin? E, eta nola prestatu behar dugu gaztea adibidez ospitalizatuta izaten baldin bada, ba bere e, arazo psikikoak direla eta. edo, edo ze, aldaketa akademikoak egin behar dira, ez? Edo ze moldaketa akademikoak egin behar dira, ba ikaslearen e, nolabait ibilbide akademiko hori bermatzeko. Bueno, gure ikuspegitik osasun eh, eskuartze sistemiko bat egin behar da, eta eh, mikrosistema hauek oso oso ondo eh, landu egin behar ditugu, ezta? Oso ondo jorratu behar ditugu, ba, haien artean ez, eh, lotura hori izateko eta ez galtzeko, ez da, bakoitzak behar duen e, lana, ez da. Bueno, orduan, hau guztia esan da, azkaitezen, ikasleekin. Ikaslearekin lehenengo eta behin, bera, esan behar dutzuet, e, eh, gure ustetan gu dako ulema bat. E, Suiziologian ulema bat eta gure ulema da elkarrizketa txikiek bizitzak salbatzen dituztela. Horek zer esan nahi da. E, eh, lehenengo eta behin, jokabide suizia saltzen duen pertsona batekin entzunein behar dugu. Itzegin egin behar dugu. Eta gauza bat esan behar duzu, ez dugu espero behar, berak adieraztea jokabide edo idea duenik. Eta hau oso garrantzitsua da denok urertzea. Hau da, e, egin ditugu, jonek eta bisok, egiten ditugu e, e, mintegiak, e, prestatzen ditugu profesional berdinak, eta profesio, eremu profesional guztietan bakizu zer ematen dan, nolabait, profesionalak eskatuta dagoela gaztearekin, baina beti bueltak ahiretzen da. Ez dio, zuzenki galdetzen zuzidari buruz. Beraz, guk hemen argi eta argi utzi behar duguna, da hori akatsa dela. Suizidari buruz hitz egin behar da. Eta gainera hitz egin behar da modu askean, modu librean, modu pribatuan noski, bai? Hori pribatu izan behar da. Eta ez e, multza hundietan, ez Baina e, ez dugu espero behar ikasleak, e, gazteak gaia ateratzea eta proaktiboak izan behar da. Ez da? guk atera behar dugu gai hori eta beldurrik gabe atera behar dugu. Eta zuziari buruz galdetzen ez badugu, litekena da haiek horri buruz ez hitz egitea. Eta hori horrela izaten da. Eta zenbat eta e, barnerakoia izan jokabidea, orduan eta arrisku gehiago emango da. Ikuse, e, pazienteekin lan egiten dugunean, ba, ikus, ba, ikusue, beha dozkuen, e, paziente gaztek, esaten dozkuena da, ez dira da ulertuak sentitzen. Segituan, saiatzen diela, ez profesionalak, saiatzen diela, beraien jokabidea aldatzen. Eta, hitz egiten baldin badezu ziari buruz, egiten duten lehenengo e, jokabidea impultsua da, e, eh, mesedez, burutik endu itzazu, pentsamendu horiek, bera, bakizu zenbat gauza dauzkazun bizitzeko, eta mot, eh, arrazoiak anitza dia, eta jende pila bat daukazu e, maite zaitxuna, mesedez, ondo pentsatu hori, ez da? Horrelako zerbait, ez? Orduan, beraiek ez dira sentitzen, beraien fenomenologia, barroko fenomenologia, ez dute nolabait, sentitzen dutena da, ez duela, ez duela inorrik ulerotzen. Orduan, hortarako zein egin behar dugu, hitz egin behar dugu, eta ikusi zer esaten dazkuen, beraiek. E, e, testu honetan e, oso garbi ikusten da. Suizidioaz pentsatzen ari nahi zen, galdetzen didazunean, esan nahi du, nire pentsamenduak ajola zaizkizula eta nire osasunaz arduratzen zarela. Hau oso interesgarria hau patxinte batek esan zuen, gazte batek, ezta? Eta nolabait adierazten duena da zein izan behar dan gure oinarrizko jokabidea, oinarrizko rola, ezta? Karo, kontua da, nik eh, jo ni daukat eh, oso garbi ikuspegi hau. Eta mm, pestatu idate, ba, zuziari buruz egiteko eta are gehiago galdetzeko. Baina elkarrizketan zuziari buruz galdetzen dio e, eta baietz esaten bali bait. Eta esaten bali badosta bai, egia da, suizidio idaia ditut. Bueno, bale, lengo eta behin, ez eitzeste beldurtu. Bale, ez beldurtu. Ez beldurtu. Zeren eta beldurra, beldurrak adierazten duena da ezintasuna eta etxipena. Abrumatuta sentitzen bani baseatea, zuk adierazten diozuna pertsonari, bakizu zertan, ezin dozula zuk egoera hori kudeatu. Eta hori ez da zuk asko egin dezakezu. Eta gainera, proiektzio hori egiten manin badugu, eta beraiek oso sentiberak dira. Eh? Segituan ikusiko dabe, eta segituan sentituko dabe, ea aurrean duen pertsona, e, aurrean duen pertsonarekin, zuziari buruz itzein daiteken ala ez, eta itxaro pentsuz e, aterako direna da ez elkarrizketa horretatik. Eta oso garrantzitsua da. Zua brumatuta sentitzen balin basea, esan nahi duena da, mm, nolabait, e, e, gainezka egiten dozula, ez gaiak. Orduan, ez beldurtu. Antziedadea jeitxe, eta zaia zaitez ez gehiagizko babesa ematen, eta nolaz ba, babes eskaza, hau da, etortzea gai horrekin adibidez, eta eta zuk esatea, bueno, bueno, Leicester burutik genduko jatzun gauza bat izango da, ala, 6-6 klasera. Bueno, edo erruki gutxi adieraztea, ez da, edo kritika, ez? Nola leike horrelako pentsamenduak izatea, azkia gaur egun gazteak adibidez, ezta? Bueno, dudan, emozioekin, zaiatu bar da, ba, sentikorrak izatea, baina aldi berean bebai gure emozioak nolabait eh, ez izatea, ez proiektatzea bestenga, ezta? Eta izatea horrelako ikuspegi alik eta, bueno, bai, sentikorra naiz, baina bera, ni egoera, nik egoera hau badakit maineiatzen. Eta elkarrizketa horretatik gaztea itxaro pentsu azaldu berda, atera berda. Orduan, zer egin behar dugu, eta badakit batutan, jo, eh, horrelako saioak ematen ditugunean, ematen da, ematen dugu, ematen dago ez dugula ezer esaten, baina batzutan aipatu behar dira gauza zarrak gogoratzeko zein garrantzitsua den e, eh, aurran dugun pertsonarentzat. Eta jokabide zuzida pairatzen duen pertsonarentzat, hau da, bueno, super garrantzitsua. Ikaslearen keskei balioa eman, errukia erakutzi eta laguntzeko nahi azaldu, eta zan den alen, itxaropena eman. Eta nola ematen da itxaropena? Babera. Eh, nik badakit hau nola kudeatzen den. Eta eskolan talde bat gara, talde bat gara, ez? Biziki aldeko talde bat lan egiten duena. Eta saldi magikoa zein da, ba, konta idazu gehiago, entzuten, entzuten, entzuten dizut. Eta saldeike bai, oso mingarri esan behar da horrela sentitzeak, konta idazu gehiago. Hortan, berak ikasleak hitz egin behar du. Eta horretarako galdetzeko trebetasunak inoiz, inoiz, inoiz, inoiz ez dugu galdetuko zergatik. Berdin dio, zergatik dauzkan e, e, ideazio zuzida horrek. Edo zergatik adierazten du jokabide zuzida. Edo berdin da, naiz eta zuk zaiatu e, edo komunitatearekin ba, jasotzea, e, komunitateatik jasotzea e, osasun mentaleko laguntza, eta abar, eta abar, eta naiz eta hori, laguntza hori guztia jaso gure gazteak ez duela aurre egiten, ez diogul inoiz galdetuko zergatik. Ze horrek ez dio lagunduko. Eta horrek sortzen duena da, kargaren zentsazio hau da, zuretzat naiz karga bat, nere gurasoentzat naiz karga bat, gizartearen zain naiz karga bat. Ze danek, esa, denek esatu zera da, ez nago ondo. Zerbait txarra daukat barruan, eta ez dakit hori nola konpondo. Horda, zer egingo dago, noiz gertatzen jatzo horrelako ideazioak. Zer egiten dozu, gertatzen direnean. Nun gertatzen jatzo. Hemen eskola barruan, eskola kanpuan, eta nola kudatzen dituzu. Laguntza bilatzen dozu, bak zerbait gazteen artean, lehen joneko zondo apaitu duen bezala, ez dute... bereien artean, eh, suizidioaz hitz egiten da batzutan, baina ez modu honean. Mito guztiak dauzkatelako barneratuta. Eta gainera, ez dute, ez dute laguntzarik eskatzen. Eta laguntza eskatzen baldin badabe, zaurgarria den beste gazte batil eskatuko dio. Eta, eta ditekena zer da, ideazio, e, suizidio ideazio horiek areagotzea, eta jokabide suizida, eta, eta autolesioak areagotzea. Eta? Orduan, zer galdetuko dio, bueno, hemen dare, hau ja, e, eh, prestaguntza maila handiago bat barko luke, ez? Baina hemen dago gure mapa, ez? Gure mapa zer da, ba, bueno, noiz gert, zenbaten den gertatu horrelako, hausak ze alarma seinale fizikoak eta jokabidezkoa dauzkazun, abiez oso garrantzitsua da, ba, loa, loa guretzat e, oso garrantzitsua da, zeren eta badakigu, gaztek zenbat eta lo gutxiago egin edo lo hori ezitatea sakona, orduan eta ideazio eta jokabide sozialtuago itzatea, izaten, izaten da ez? Eta horregatik adibidez, bazare sozialak eta pantailak, ba, ba, badakigu gaur egun, e, bi ordutik gorakoak izaten baldin badira e, e, egunian, ba, direla. Eta batez be, e, horrek, ez da telefonoekin, ebiltzen baldin badira, ba, loa, pila bat, ez da, e, loaren ziklo normala purte dutelako. Autolesio ez suizidak horri buruz egaldetu egin behar da. Eh, batez be, dakigulako ideazio suizida eta, eta, eta saiakidea gehiagorekin e, erlazioa duelako, ez Eta nola ez ba, ba beste alarma zeinan psikologiko batzuk, etxipena, karga izateko perfekzio hori, norberarekiko gorrotoa, ez? Ze gazte askok daukate bere buruarekiko gorrot eta gorputzarekiko gorrot handia daukate. Eta guretzat, sekulako e, ardatza dena da konektagarritasuna. Jo ego sondo esan du. Gazte, e, suizio jokabide daukaten gazte, e, eh, gazten artean, eta batez be, suizio saioaen arriskua, saioa egitearen arriskua handia denean da konektagarritasuna galtze dutela. Ontsa salduko dot zer dan hori, ez? Baina eskola konektagarritasuna babes faktore bat da. Vale? Eta gero, nola ez ba? Bizi gertar estresagarri buruz e, galdetuko geho. Ze, suizidioa ez da zoik multifaktoriala da, eh, baina ez da soilik arazo psikiatiko bat. Ez da barrutik ateatzen den arazo bat. Betxik eta da, kontekstuala. Eta, bai, saioa eta gero, eh, saiakera, suizio saiakera egiten dituzten gazten artean, galdetzen geho, ze, ze pasau da e, saioa egin aurretik? Eta normana izaten da horrelako e, gertaera estresagarri bat, ba, e, diskusioak, edo ikamikak gurasoekin, edo, edo bullying egoerak, nola ba, edo presio akademikoa, edo e, irakasle batekin adibidez izan zuelako zerbait. Orduan, zari da, bizi gertara estresagarriak hor daudela, eta hoiei buruz ere bai galdetu egin behar dela, ezta? Orduan, zer zai hartu behar dugu? onelako baiestapenak, asko duzu bizitzeko, nire arreta e, berenagatu, berenagatu nahi dozu, ezta? Hau da, mito bat, ezta? Zeratik egite dituzu gauza hauek, Zeratik egite dituzu ba jokabide, suizido jokabideak? Ba, nire arreta bere ganatzeko. Ba, hori ez da egia. Da, sufri, sufriten ari dalako. Eta hor, hori esaten baldin badago, nolabait ez daukago eh, jokabide, jokabide erruki hori, ez da? Edo, esatea, bueno, hori pasako da, venga, e, denborak e, sendatuko da, ez Hori horrek guztiak ekartzen duena da kritika e, bere jokabidea, jokabide Ez da, Ta, ikusi, guk e, i, pazientekin eta horrela, ba, galdetzen zuego, eta zer esaten dutu, askotan esan duzu ez, ez, e, ulertuta sentitzen, eta bai, bai, eta zatoztu, bai, eta gainera hori gertatzen bat, etxean, e, e, osasun sisteman, eskolan, lagunekin, eta zer esaten dutu, eta eh? beira, holako gauzak esaten dabe gorko gazteak bigunak zarete. Edo ondo bengo zara, jarri pileak eta ondo bengo zara, edo pentsatu positiboan, edo gainditu egin behar dozu, fase bat besterik ez da, edo ez, ez zaitez izan aula, edo... E, ere nire bizitzare horra da, beraz, batzuk zu, zu baino kerrago daukate. Edo ez zara, ez zara zure gurasoetan pentsatzen, ez, jo, pentsatu zenbat sufrituko dabe, zenba sufritu, sufritzen ari, ari diren eh, zure egoera honekin, aldatu ja behingoz. Ez? Gauza horiek egiten dutena da, sustatu eta konfirmatu beraiek karga bat direla besteentzat. Bueno, orduan, Jodezagun, itzein dugu beraiekin, itzein dugu gaztearekin, e, gure, guretzat e, jokabide suizida ez da tabu bat, e, eh, daukago aitasuna beraien fenomenologia konprenitzeko, eta orain zer, ba orain laguntza bilatzeko balio lan du dugu beraiekin. Esan dugu lehen, beraiek ez dabe bilatzen laguntzarik, eta gaina ez dakiten un bilatu eta nola. Ez, daukate, sekulako eh, eta ba, interneten eta abar eta, eta telefono daukate aukera inoiz baino gehiago laguntza bilatzeko, baina ez dut egiten. Orduan hemen hemen zerbait arazo bat badaukago. Eta dakiguna da erreferenteekin egiten baldin badute eta erreferente osasungarriak baldin badira, hau da, gu geu, ezta? E, pauso urrats hori egiten da. Eta benedan saio eh, saio asko da eh, suizidio saio asko proiektuko ditugu horrela. Orduan, guazen laguntza bilatzeko balioa. Lantalde bat gara, bizikietzaren aldeko taldea gara. Eta esan behar dioguna da laguntza lortzeko modua bilatu behar dugula. Eta badagoela eta sendotasuna, ez? Ohorea. Ze Jo, zuk gaur egun, e, minbizia pertsona batek eh, laguntza eskatzen baldin badu, bai psikologikoa bai eta beste e, osasun, osasun e, laguntza biatzen baldin badau, eta hortik burukatzen baldin badau eta ateatzen baldin bada, eroia da, baina, osa, baina adibidez depresioarekin eta suizidioarekin, ematen dau, ez e, pertsona ahula eta beira jo, edazka pentsamendu horrek, eta eske ezin da, hau butik ez, dago sano, ez horrelako gauzak pentsatzen, pentsatzen, pentsatzen dago e, e, e, bate baina goeixo, ez? Orduan, zehatik ez dugu lantzen laguntza bilatzaren sendotasuna. Eta hori izan behar da, prebentzi unibertsalaren beste gako bat. Eta nola egin behar dugu? Ba, beira, laguntza Bariabide gehigarriak identifikatu behar ditugu, baina jarri, ba, jarri behar dira eh, mai gainean, kusi, laguntza bere bideak hauek dira, eta zuk eta irakatsi ikasten ikaste e, eh, lantzen dugu, esta Ba, hau antzerako zerbait da. Laguntza bideatzen eta ikast eta eskatzen ikasi behar, ikasi behar dute gazteek. Eta hortarako hori da ezigarria. Eta prebegituko dugu ez soilik eh, suizidio eh, zailakera bat, baizik eta primitiko dugu bere osasun mentala ere bai. Eta hori bai tokatzen jaula, hau da. Ez da bakarrik, nik uste dut hemen arata joan bargarela, ez? Egin behar duguna da prebentzio lan bat. Duan, laguntza bilatzen eskatzen e, irakatsi egin behar dugu. Eta gazte resilienteak ere bai, ba, gazte zaurgarriak laguntzen irakatzi behar jebu. Ez? Gazte erresilienteak baldin baditugu, ditugu, horiek ere bai, da sistema bat, bat osatu behar dugu, konektagarria den babe sistema bat. Beste bat, oso garrantzitsua, ez katastrofizatzea. E, jakinara, zireza jozu, badaudela lagungarria garda gizkion tratamenduak. Berrio dinot, lantalde bat gara, eta tratamendu psikologikoak eta psikiatrikoak onak daude, eta lagungarriak dira. Eta hori behoi beraiek oso garbi izan behar da, ezta. Onartu behar, onartu behar duguna da, ez ditugula erantzun guztiak. E, ezin duguna esan da, azula zein, beti egon gona izor, ni izan naiz hemen salbatzaile bat, e, nik dauzkat, e, zuk, zuk egin behar duzuna da, inoiz ez pentsau zizioarekin, bale? Jokabide hori hartzen maldin gaiz, e, auker jokatzen, ze ez da egia. Izan gaitezen umilak, ez da, Orduan, hortarako onartu behar duguna da, ez daukagula erantzun guztia. Eta hori bai, daukaguna da, eta lehen esan dutena, erreferente gisa, erantzun horiek aurkitzen laguntzeko e, eh, kompetentzia daukago, ez da, trebetasuna. orduan, konektagarritasun eta pertenentzia kultura bat sortu behar dugu. Lantalde bat gara, eta hori nola egiten da, beira. E, eh, babes faktore ezberdina daude, ez? Baina guretzat, eta bueno, hori teoriak esaten dago, ez? E, pertsona batek suizidio zailo bat egiteko arriskua, arriskua asko asko honditzen da, deskonexio e, sozial bat ematen denean. Gaur egun gazteekin asko kestatzen jagona da, adibidez, ba, e, ba, beraien lagun, lagunen, e, lagunekin erlazio gutxi izatea, azte bukaretan eh, etxean egotea, pantailekin, e, eh, pasatzea denbora pila bat konexiorik gabe, eta e, eh, nola ikusi dana da, ba, lortzen baldin badugu gazte hori konektatzea e, gure e, nolabait e, ba, tejio sozialean, ezta, lortuko duguna da ba, pertsona hori prebenitzea suizidiotik. Eta hori horri deitzen zaio min sozialaren prebentzioa. Niretzat oso polita da hau, ez? Ze askotan deitzen dugu eh, eh bueno, eh, jartzen dugu nabarmentzen ditugu, ez, min psikologikoa eta abar, ez? Baina hemen dago min sozialaren prebentzioa. Beraiek bizitza dutena da min soziala. Hau da, hau da. Hau da, ez dira ez dira sentitzen e, integratuta. Tan, E, zer da konektagarritasuna? Ba, konektagarritasuna da, guretzat, bueno, hau da, kontektu zabala da, baina badago eskola konektagarritasuna. Eta horri zuzendu, zuzendu behar dio, ba, ba, pizkat gure arreta, ez? Eta zer da hori, ba, ikaslea uste izatea, eskola komunitatea, bere ikaskuntas eta pertsona gisa arduratzen dela. Eta nola, eh, hemen badakit oso modu teorikoan azaltzen ari garela, baina badago modu konkretuan hau guztia dantzeko. Baina zer da, ba, gizarte afiliazioak lantzea, nola ez ba eskola harreman positiboak, eskolan helduen arreta eta errespetua sentitzea, ze hau da, beste gako bat. E, kontsultan izaten ditugu gazten artean, mm, asko kesatu dute, helduen partetik ez dutela errespetuzko jokabide bat eh, izaten. Ez? Orduan, e, eskola ere muan hori asko zaindu behar da, eskola helduekin elkarrera egiteko prestatuz, prestatzuna automatea, automatu behar da be hori, ez? Daukat, bera, beraiekin, elduekin elkarre eh, eragiteko zentxazioa eh, eh, dauka, eta hau da, zeo gertatzen baldin bajat, beraien gana jo ez ez Gero eskola pertenentzia. Eskolako kide sentitu behar dira. Eskola bakaitzak izan behar du beren, eta dauka ez, nola ez ba, beren hortasuna, baina ikasleak ere bai. Zeni naiz, ez daki ze eskolaren ikaslea, eta ni daukat pertenentzia, ni daukat nortasun jakin bat. Eta hori lantzen da eskolan eskola seguru sentitu behar dira. Eh, Jokabide suizida adierazteko eh, arriskua ba, mm, eh, badakigu eraikuntza ezberdinetan desbenia dala, ez da? Orduan, mm, bakoitza, eraikuntza eskola batean, hot spotak ere badau, dauda, e, eh, deitzen duguna, ba, e, leku beroak, e, nolabait arrisku lekuak ere, ba, lehizke egon, ez? Egon leizke, Orduan, eskolan seguru sentitu behar zara. Ba, adibidez, e, ez akosoa, ez jasarpena, ez bulina sentitzeko, eta bebai, nik jodezagun egoera psikologiko ahol batean nago, eta nire eskolan jokabide suizida hori aurrea eramateko ba, ba aukera ez izatea eta mm, ez da zergatik, bada, baina hor, horretaz behar badaz gara jabetu, ez? Egon daitezke leku batzuk eskola barruan, ba, igual ez gara, ni ni adibidez, nire, nire fakultatean, e, behin egin genuen rolako zenarketa bat, eta konturatu ginean, bai, oso bista politak ikusten zirela, mm, e, e, hirugarren pixutik, baina arriskutsua zela ere bai, pertsona batzuentzat. Orduan, zaurgarrientzat hori zaleik leku arriskutsu bat. Orduan, hor neurria jarri behar dira, ezta? Eskolan zorion egon behar dira. Hortan, eta hori eskola pertenentziaren barruan dago. Gero, eskolanen garrantziaren buruzko jarrera, ez? Eskolas arduratzea. Ez? E, hori, la, la, e, konektagarritasuna hor ikusiko dugu, ez? Ez da bakarrik eskolan nerea da, eta eskola, eskolas arduratu e, e, egin e, behar naiz, ez, da? Eta saiatu behar naiz, alik eta ondoen egiten saiat e, eskolan egitea, ez da? Eta e, ikaskuntza ingurune egokia izatea, itxaropen argiak eta egotea, justizia perfekzioa. Hortan hori nola ikusten da, nola bete egiten duena pertsonak da, batetik, egualazio subjetibo bat, ikusten da, e, e, sentitzen dela ba, maitatua, sentitzen dela e, ba, ondo, eta emozio eta kognizio positiboa dauzka, ez? Baina, hor, konektagarritasuna zarearen egitura bat egingo dugu, ez? Eta egitura horren barruan lan landuko dugu jokabide osasungarriak babesten direnean, adibidez. Nere galdera da, suizidari buruz, ba, adibidez, e, ba, badago kartelarik nun bait e, eskoletan adierazten duena, gaizki baldin bazaude deitu lekuentara, ez zaude bakarrik horrelako gauza, ba, ez dago, edo litekena ez egotea, ez? Ba, horregatik, hausnarketa egin behar dugu. Jarrera sozial osasungarriak sortu behar ditu gure eskoletan. Adibidez hemen, ba hemen hiru adibidez, eskoletan zer nolako, e, igual hauek gertatuko zaizkizue pizka bat fuerteak, ez? Baina, ikus mesua, ikusi mesua, mesua da e, suizida prebenitu daiteke, badago norbait zu laguntzeko, eh nolabait horrelako mezuak eta horrelako mezuak argiak izatea sustatzen duena da kultura bat. Eta kultura hori konpartitu egiten da, eta egiten dana da unibertsala, ez da prebentzi unibertsala, osasunaren prebentzi unibertsala, edo adibidez eskola abisuen lerro bat sustatzea, ez? Ba, nolabait pertsona batek adieraztea behar duela laguntza eta eskolak horrelako aukera ematea, ez da? Bueno, hau e, gazteari dago eh, ez, baina familiarekin zer, ba, nola jokatu, bueno, osasun sistemarekin eta familiarekin lankidetzan agitu behar gara. Lantalde bat gara, eta familia, e, familiako gunean Adibidez, e, orain gutxi eman ginoan e, eh, joanek eta bisok e, eh, itzaldi bat e, gazteizen, familiei zuzenduta, ez da, gai honi buruz. Eta, esaten genien azan, beraiek ere landu behar dutela gai hau etxean. Eta izan behar dutena horrelako kontzientzia bat, zuzioari buruz tabu, tabu hoiek ezabatzeko, eta osasun mentalari buruz hitz egiteko. Badakit, ez, batzuentzat utopia bat e, izan daitekela gaur egon, baina hortara jo behar du. Zene eta ikusi datuak oso oso e, kezkagarriak dira. Gurasoek ez dakite. Ez dira jabetzen seme alaben suizidio jokabideari buruz. Hemen eh azaldu azken aldi honetan honekin nabil, ez? Jota sua baina bera, e, ikerketa honetan eh 9:30 urteko aurrekin, eh? aurrekin. Aurrek dira, hauek dira aurrak. Ez dira, ez da nerabeak, ez da kasteak. Ba, bera, behatzi eta mar urteko horrelako eh, eh, pasazitxusten eh, galdeketa batzuk ideazio zuziari buruz. Eta hau oso adierazgarria, amabi lagunekin egin zuten, ba, suizidio ideiak zituztela esan zuten aurren artean, gurasoen euneko iru eta mazazpia esan konturatu, esikien, esan jabetzen bere aurrak eh, onelako suizidioiak zituenik. Eta are gehiago, suizidio erak egin zituzten aurren artean, euneko laro eta sortziak ez zuten, ez, ez, ez, ez zuen, e, e, ez zuen, ez zuten jakinarazi. Hau oso kezkagarria da, baina hau da realitate, hau da, etxean ez dira konturatzen. Ez dute hitz egiten, tabuz beteta dago, dago gaia. Beraz, e, hemen e, landu behar duguna da, gurasoek arazo hori detetatzeko eta kudeatzeko gaitasuna. Eta bakit, hori zuei soilik ez, ez, ez, ez zaizuela egokitzen, baina, kostiente izan bergara. Eta guk egin dezakogu zerbait, baize, klaro, gurasoak zer pentsatzen be, ba, honek hitz egiten baldin bada, buruz, hitz egiten baldin bada dabe, ba, zuzioaren ideia sartuko dutela, beraien buruan, edo gauzak okerrera jo daitezkeela, edo nire semea alaba ez da horrelako pertsona bat, ez horrelako gauzak edo burutitu da pasatu biajako nire semea alaba, e, pertsona jatorra bai da, ez dauken ingo arazorik, ja. Baina, bakizu zer, hor badago bideo bat oso interesgarria, ez? E, nun grabatu zituzten e, e, zailakera, bueno, zuizi buruz beste egin zituzten e, egin zuten pertsona batzuen azkenengo bideoak. Eta denek, edoia denek, ez zeukaten profil mm, ez e, nola baite deskompentsatu hori ez da. Orduan, honekin zer esan nahi dago? E, e, suizidioa hartu egin behar da, aderretatik heldu behar da, Eta galdetu egin behar da, eta premenitu egin behar dugula, eta gurasoek ere bai hau landu behar dutela, ez da, etxean. Orduan, zer, egin dezaket ondo ez badago, hori da beste galdera, ba, ze, klaro, bai, esaten didat, eta gero nik zorrekin zer egin behar dugu, eta... Eta hau, ja, sekulako arazo bat bihurtuko da, zenik ez daukat, eta hitzokarrak erabiltzen baldin baditut, ez da? Baina, klaro, ostera, zeme alabek zer pentsatzen dabe, Ba, ezin dutela, ezin dutela ez zera saldu, ze ez, ez diate ulertuko. Gainera, nire gurasoek friki bat edo zoro bat edo nire inguruko gaiko hori pentsatuko da. Ze, claro, suizidioarena, uf, eh, ez da medaia bat jartzeko modukua, ez da? Eta, edo asko esatu duten bezala, arreta soilik nahi dut etzea, ez Edo aula nahi zela pentsatuko da, eta ez dut sama bat izan nahi. Eta gainera, inorrek ez dit lagunduko. Eta hau bai dana, gazte iaia ginenek pentsatu dutena. Zeratik ez inoan laguntza bilatu, ez diate lagunduko. Ez diate, ez diate komprenituko. Eta ez daukat nire ingurunean inor holan erreferente bat, eta ez da sustatzen gure konektagarritasun hori, ez? E, kultura hori, ez da? Orduan, horrelako egoera badaukago. Batzuk pentsatzen, buf, gai hau, Osa handia da, oso potoloa da, eta seme alabek, bua, ez daukate hemen inor laguntzerik. Familiarekin beti jakina hasi behar da. Eta guk hori oso garbi daukago. Beira, e, guk horrela egiten dugu pazienteekin eta, eta gazteekin ere bai, konfidenzialtasunaren mugak urratu egiten dira bizitza arriskuan dagoenean. Eta hori, eta esango dozta zuen, jo, baina nik hasi esaten baldin badio, esaten baldin badotzat hori, e, eta, eta gainera askotan gertatzen jatez, inori zin e, eh, berak esaten duela, ez, ez iozu inori esan, bestela, egingo dut zaioa. Naiz eta horrela izan. Naiz eta horrela izan, hori ez da aitak E, eh, esan behar dioguna, aldez aurretik, konfidentzia eta zonaren mugak urratu egiten direla, bere bizitza arriskuan dagoenean. Eta bakizu ze hau da paradogikoa. Guk horrela jokatzen dugunean, eta e, hau esaten dugunean, hasieratik beraiek esaten dute, zugan konfiantza izan dezake. Ze, e, e, babesteko joera daukazu. Eta gainera egi, e, egiatia zera, ez da. Eta hori behar gauz eta idatziz familiari. Eta familia e, eh, jakin behar du. Eta familia e, egin behar duguna da sartu, ez sartu, implikatu. Baina ez bakarrik e, eh, implikatu, e, beira, hemen daukazu emarroi bat, eta ber, bueno, ez, bakit horrela dela, eh? pizkat nabil ironizatzen, ez? Baina zen da, familia ba, sartu behar dugu, ba, ba, ba, ba, e, abian jarriko den prozesuan, ez da? Eta hori bai, salbo ere badaude, ba, adibidez, tratu txarrak, e, mandako tratu horren susma ba, balego, ez? Eta horregatik, ba, ikasu hauetan, ba, hobeda, eramen bai sistemanekin arrematen jartzen, ez da? Orduan, suizidioa proiektu daitekela, bai, berri do dinot, eta hortarako familia funtsesko faktore bat izango da. Bueno, banoia maitzen, Eta zoiek nahi dut esatea, lantalde, lantalde bat garela, ez da? eta hau behin da berriz nabil, nabil espimarratzen, eh, baina lantalde bat gara. Eta protokolo honekin nahi duguna eta benetan oso mm, oso oso oso ondo egin dugun esfortzua da zuek izatea e, nolabait zeintzuk izan behar diren urratzak eta hori jarraitu eskero litekena da eh, kudeaketa ona egitea, ezta. Eta horretarako ba, ba, ba ikuspegi honetatik abiatu behar gara, ikuspegi sistemikoan, un eskola, landu behar du ikasleekin, familiekin eta osasun sistemarekin. Gaio ez dugu ez dio gueldu, ezta? Ze pentsatzen ba bueno, osasun sistema bai garrantzitsua da, baina baina ez dago denborea gehiagorik. Hau izan da guztia, mi esker. Bai. Bueno. Ba, eskerrik asko. Alex eta Jon, eskerra benetan uste dute oso interesgarria izan dela zuek eh, apuntatutako guztia. Eh, klabe eh, izugarri importanteak eman dituzula uste dugu. Eta, bueno, lanean jarraituko dugu ba, horren inguruan ba, prebentzioat eta eskuartzean alik eta bueno, neurri eraginkorrenak e, gauzatu alizateko. Bueno, jakin dezazuen e, eh, mintegik ideok, e, eh, zaioa grabatu izan dugula, eta behin, ba, bueno, prestatzen dugunean, grabaketa hori fintzen dugunean, eskuragarri izango duzuela, bai, e, zaioa bera, eta baita be, zaioan e, prestakuntza honetan, aurkeztutako ba, ppt eta barrak eskuragarri izango dituzuela bizikasiko webunean, eh, bizikasi Bueno, ba orduen orain lana zuena da, e, gogoeta banakako gogoeta bat egin, e, esandakotik abiatuta zenolako kezka, galderak edo argitzekoak dituzuen, e, hori apuntatu, horre azalduko zaizkizuen e, bueno, bide batzu egin da, eta gero, bueno, ba, binaka, laukoteka, ba, ia, gai garen, ba, bueno, keska eta galdera sorta bat batzeko, jasotzeko, eta erantzunen mitjartez, bueno, ba, autoformaziorako e, beste urratz bat e, gehiago egiten. Hori izan da guztian, geure partetik, orain badaukazue ordu ditxo bat horretan aritzeko, Mila, mila ezker, horre gotegatik, bezarka ondi bat eta aurrera. Kondo izan, kusi arte.